Iazko kopuru bera bada alde bat eta ez zuzen e, itxaurrondoko e, bostozaleak da ez du parte hartuko hauten ez da aterako, baina gamborra da berri bat izan dugu. Groseko zuhaizti eskolako gamborra da. Eta gamborra da berriarekin batera, badugu ere beste berri pozgarri bat, izan ere ba, urratx bat aurrera eman nahian, gizonezko danborra da orain arte izan da bat misto bihurtu da, hain zuzen ere urroseko kondarra danborra da. Hemetik zorionak eman erizkiok, eh, kondarra da eman egizkiogu, kondarra danborra dari, eta bide batez, lehenkoan esan bezala, gehiagin danborra dei, eh, ez soinik mistoak mm, izatera, ez eta beste urratx bat gehiago ere eman dezaten animatu nahi ditu, Emakumeak ere gero eta gehiago parte hartzaten aginte postutan eta baita ere ba parte hartzaten erabaki guneetan. Festa hitzera da San Sebastian egunekoa. 24 orduko festa etengabea. Gehiago ere bizatzen dena zenbaitetan eta eh, gainera musika lagun gero giro ikaina zaten dugu bai gaur zein egunez ere. Banatu zaizuen prentsa dosier horietan dituzue Gamorraretako ordutegia, bilbidea eta baita festari dagozkion gainerako xetasunak ere. Baina, horrengik alderdi ederrera urtakenaren oheka eh, joan nahi dut, hain zuzen ere han, lau mila da neska mutilek parte hartuko duzuelako, hain zuzen ere, bi laren da neska izango dira eta bi mila egun da mutiko bertan. Baina, alkateak esan bezala, karrozak hauten, anuntzia eta ikastetxeari egokitu zaio, eta bertan izango ditugu hemen ditugu neska mutil guzti hauek, hain zuzen ere, hauek izango dira danborradako pertsonaia desberdinak irudikatuko dira ira irudikatzeko dituztenak karrozan eta horrezagatik aurten beintzat ba hango zerate desfilearen eh, azken zuen konpainia hango da desfilearen azken e, txandan edo tartean Oro har dena den aurdanborradetako arduradunei ere eskatu nahi diegu parekidetasunaren bide urratxak ematen jarraitzeko orain arte bezala, estereotipoak apurtuz, neskamutikoei, pertsonaia eta kostu ezberdinetan aritzeko aukera eskeniz eta emanaz. Txikitatik ikasten baita modu parekidean bizitzen. Argi dago, emakumeo, festa gure ganatzen ari ere asko dagoela egiteko horrein ere, Eta guztion erronka da, txiki eta helduena ere bai, gizon zein emakumeena. Parekidetasunean pausuz pauso urratxar ematen jarraitzeko. Goza eta bizitzagun ba, festa guztio. Gizon eta emakume neska eta muti aur, gazte, heldu eta bindu. Disfrutatuz eta elkarri errespetatuz.